来，欢迎收看六月二号，天天开心五三九哈！老爹说五三九，大家来看一下啊！台湾彩券啊，台湾彩券，我来，莫是我咧讲你啦？你看，昨天开零一、零八、零九、一二、二八，咱讲真的吼！你看，二号钓几注，二号中几注，才中九千五百九十七注。 不到一万注，你看这五令哦，这个牌有没有忍？真的很冷呢，哎，大家钱一直咁加呢，哇，够袂见笑的啦，吼！你看本来啦，本来啦，九千多了哈，一万一了，有没有看到？哦，一万一了，一万二了哈，有没有？之前都很漂亮啦，哈，啊，金妈撸撸撸亏撸令啦，哈。 好，来，我们来看一下，我们来看一下，看一下号码。好，来，来，我们来做个总结，昨天的总结。来，老爹在我讲五，板路很规矩。来，板路很规矩，一下意思，来，这个零一五哦，张五讲五，来看一下。 开一几有有有曾经有记录空一格开一个空一格开一个好宝宝 OK 接受来这个零八唔正惊雄雄走出来算冷牌哦，这个空白算零八啦，哦这零八算冷牌。这个零九你看一二三四一二三四有开出来哦，半路掠的人，半路掠的人都送掠着。 哦哦，来这个一二有连续出过的记录，有没有？有兴趣的人也会跟他操作。所以昨天如果板路真的有抓住的呢，其实可以说他是有机会中三星。但是呢，板路的抓法白白走，有些人是要靠号码拖的，有些人是靠拖号的，有些人是靠奇数拖号的。那看你用抓哪一个方法中的。 你自己去参考，哦，你自己去想想看。好，朋友们来，我们来看一下板路的总复习。好，来零一带什么？来，咱来看零一这个有无？好，来零一带一二有无？零一带一二，零一好，零一带一二有无？零一带一二。 所以讲零一大有没有机会再把一二连庄给它拉下来？大家考虑一下。哦，好，来我们看零八空八空八空八空空来，空八空八的带二三有无？空八错二三来，空八错二三，所以二三要不要注意？二三要注意。好，零九。 空九带啥嘿，来，大家来找一个，大家来找一个，空九带啥？空九带一一，空九带一一，有无？哦，空九带一一，哦，所以一一有没有机会？哦，一一有没有机会？自己来参参、斟酌、斟酌、斟酌一下。哦，好，再来一二，来一二带啥嘿，来一二带零一，有无？一二带零一，来一二。 带零一好不好？哦，一二也是有带到零一哦，哦，所以零一会不会连庄，大家参考一下。好，还有哦，来一二连庄的时候呢，哦，有时候哈，二号三号要注意，零二零三要注意，一一也要注意，哦，零二零三一一要注意，所以我觉得今天的一一会很大的阻力，还有零二零三。 好，零二零三有机会。好，来，我们来看二八，二八有没有一出有没有？大家记住哦，二七三零三一要注意。二八一出的话，二七点二二八一出二七有没有？二八二七三零，二八三零，二八三零三一有没有？所以二七三零三一要注意。 好，我们如果说照板路拉下来的感觉是这样子，另外一种板路呢，就像老爹讲的，来零一一二三四五下来，零一一二三四五下来，有没有？好，我们来看看这几期有没有什么规律的东西可能要下来。如果要讲的话，就是三六这一支了。怎么说？你看一二三四三六，一二三四三六会不会出？三六有没有机会？ 这是老爹的板板的板路牌啦，哦啊，大家来去斟酌，来去考虑哦。那我们现在呢，要回到哪里？回到各大 FB 今天推荐的号码来，我们来看李小龙哦，哇，这领导来零六哎零三一零空三一空来零三，老弟我该我的我该谁鬼啊？零三今天真的确实要注意哦，零三哦。 那一零这一只呢？老爹没有讲到，一孔之鸡哦，它真的冷，啊，很多人一直在养，哦，很多人一直在养，啊，是不是该冷牌？应该要出了，那应该就是让它一起跟着出出来了，这个可以考虑一下。我觉得一零近期，哦，近期可以考虑，近期可以考虑。好，来，我们来看下一个。 麦当劳这个零六一一哦，老爹有讲到一一今天不错哦，一一今天不错哦。至于零六老爹没有抓到哦，至于老爹零六是没有抓到啦哦。大家来考量一下哈，大家来考量一下。好，来我们看这个师姐，哎呀，书记是哦，来师姐师姐，主车三三呐，三三三三来。 三三十七期毫无板路可抓，但是呢，应该就是抓怎样抓他冷牌。所以今天如果看这个牌型呢，还是不出老爹所料，一一二二三三先锋牌，一零二零三零再封牌哦。三星来讲的话，一零二零三零一一二二三三应该还是会持续封牌哦。养牌的人还是持持续在养它。为什么？我们来看一下下一个玛丽莲梦露这里，你看。 一零还是把它抓出来了，有没有？零八零九真的有可能把一零带下来哦，所以一零今年会很多人在抓哦哦，今天确实很多人会在抓哦。然后至于二三的板路怎么来？坦白讲，老爹不知道，老爹目前还没看到怎么走。如果硬要讲的话，是不是零八带二三？哦，对，零八带二三哦，对对对，零八带二三呢，零八带二三呢。 哦，有有，哎，老爹都没仔细看到，哎呦，哦，所以是零八带二三的下来的，哦，对，老爹有算出零八带二三哦，对， <laughs> 我自己都忘记了，好，OK，所以一零二三，哎，我睡，好，跟老爹板路一样，我就说你漂亮，好，好不好？不管，好来，我们来看铺牌这个零八一五。 这个零八号，咚咚咚，连装记录，目目前五十组五十七里面来讲没有连装，但是呢，但是哦，但是哦，零八零九连号的时候很容易拉一个号码下来，哦，零八零九零号的话很容易拉一个号码下来，所以不是零八就是零九，哦，好了，我们来看一五英哦，来 b i 这把 o 鸡巴狗我亏啊，有什么板路可以说把一五给拉下来的？ 老爹目前确实是比较没有看到，我看到一三拉一五啦，哦一三拉一五啦，哦啊，但是有什么东西是可以拉得下来，老爹不知道。每个人养牌的方法不太一样哈，这个这个每个人养方法不太一样。那我们来抓一个比较今天蛮多热门号码，那我们来看这个光头仔无名红，今天很多人抓一四一数，哦就这样害，一数哎。 啊！一四怎么抓下来的？来，零九带一四吗？零九带一四吗？真的有机会是不是？哦，这个一四哦是一四目前七期没开哦，高手们抓一四，我今天看到蛮多板都都在都在写一四的啦哦啊，大家可以参考一下哦啊二三跟老爹不谋而合，这个我支持，我赞成。 我觉得棒棒，好来，这个博龙哦，来一一三零千就对了，来老爹有推提醒一一要注意哦哈，一一要注意哦哦，一一要注意哦，三零有老爹讲哦，二八出来之后要怎样？二七三零三一要注意哦哦要注意哦，好找一个这个比较不一样的哈来，这个阿敏阿敏来一三二二。 一个小吉他，一三二二，好来，一三二，一三几都赢啊，一三叠加，好来，哦，有机会哦，来，一三曾经有四起开一个，一二三四起开一个，一三有没有？哦，有，有机会哦，有机会哦，好，二二嘞，来，曾经有空一格开一个的，空一格开一个的，有机会哦，哦，所以今天一一二二三三铁定封牌。 今天一一二二三三铁定封牌哦，没有封牌我砍头，哈哈哈铁定封牌，铁定封牌哦。好嘞，今天的板路呢，我们大致上讲到这个地方来了哦，那老爹今天把最重要的精华全部都说明完成哦。那记得哦，订阅、分享，再给他按赞哦，加入我们老爹的头奖列车哦啊，欢迎大家。 准时收看，我们明天见，拜拜。